ალი აკრობატი ერი ერი როგორც ავტომატი ერი ფირებზე კომპრომატი თვალებზე ავტოგრაფი ვარ გრაფი ვით მონტე კრისტო სუსტი ნერვი მაქვს ამე ტვისტო ბამბუკის ჯუნგლებში გიწვევს საუმბრად მე კატანა ვიეს პისტო ლეტი ჯოკერი ვიჯარედ ლეტო მეტი მეტი ფერი პრეზიდენტ მეტი მეტი მეტი მეტი მეტო მეტი მეტი ფერი პრეზიდენტ აჩერდები მივდივარ კიდეა ჩემს ტანკში მე წიმზვა შენ ვის და ეკარგე აქვს ხარ მუსიკა დონე და სიმაღლე თავისი ჩუმე და სიმართლე ნუ გონიო თავი ვიმართლე არასდროს იფიქრო მხოლოდ ინატრე მუსიკა დონე და სიმაღლე თავისი ჩუმე და სიმართლე ნუ გონია თავი ვიმართლე არასდროს იფიქრო მხოლოდ ინატრე მრავალ ფერონებას მატე ფერებს ისე რომ საღებავით არ ვისვრი ხელებს ფერებს მარო ფისეც რო არ შლიდეს ნერვებს საღებავით მოსავ მე სუფთა კედლებს ვიცმე ვისე რომ ვერ ნახავ სხვაზე ხურსას მენში ვუს მენ ტრეკებს მაღალ ხმაზე არ მაცვია ზმანი შენს მოდაზე ცადე ვიცი მაინც ვერ ვერ მომბაძე ჩემს თავზე გადამეტებით ჭედავ მანქანაში ტრენდული ნაგავი ფეთკავს ვინც ჩვენ სიერს გვერდიდან ხედავს ახლოს მოსვლას ჩვენთან ვერ გაბედავს